其实我刚刚听小梅姐姐讲说，这个节目不得了，因为我们不但是有很多啊非常棒的音乐优等生，还有世界各地的小朋友都会来。没错，全国各地、世界各地。对，你会发现，其实现在有很多外国的小朋友会来啊，我们中国的小朋友也会走出国门。 其实跟世界接触的机会很多，嗯，比如说电视机前现在有很多小朋友在看我们的节目。如果你啊走出国门遇到外国的朋友，你想跟别人介绍中国，比如说你会介绍中国之最啊。接下来这首歌不得了，就是所有的中国之最，嗯，都在这个歌里边。哦，浓缩了。对对对对，浓缩的都是精华。我们接下来就有请这个陈胜夫小朋友带来这首《中国之最》，掌声有请陈胜夫小朋友。 最高的山峰是珠穆朗玛峰，奥运的火炬曾经传递到山顶。最高的高原是青藏高原，天路上走来那美丽的高原。 最长的河流是长长的长江，高耸出平湖一道神奇的风景。最长的城墙是万里长城，月亮之上，嫦娥。 亲手。最大的岛屿是宝岛台湾，日月潭上挂着那故乡的月儿明。最大的广场是天安门广场，它就矗立在。 是世界。 小帅哥很酷啊！这个我知道你在优等生的比赛当中呢，选的是坐上高铁去北京，对吗？唱的是这首歌。那么今天呢，给我们大家呃在同学会里面唱的呢，是中国之最。刚才我在旁边听你唱这首歌，我就想，你为什么都会选徐子薇的歌？你是不是特别喜欢她呀？嗯，是的，因为我的梦想就是当一个像徐子薇老师这样的这个全能的音乐人嘛。 然后这次来优等生又很幸运的进入了徐子薇老师的星星班，所以说在同学会上我又挑选了一首徐子薇老师的歌哦。那么就把音乐优等生，把今天我们的同学会作为呃你未来音乐道路的一个起点，加油！好的，祝你梦想成真，加油啊！谢谢老师，谢谢。